саламатсыз оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы жаңа тарауды бастаймыз яғни үшінші тарау бұл динамика негіздер деп аталады жалпы айтқан кезде біз динамика дегеніміз не деген сұрақтарға жетінші класста жауап берген болатынбыз енді бұл тоғызыншы класста тереңірек кіретін боламыз жалпы окей ә, жаңа тарауды ашамыз негізгі нелерді жазамыз мәндерді одан кейін барып бүгін қарастыратынымыз 13 үшінші параграф ньютонның бірінші заңы инерциялық санақ жүйелері деген тақырыпқа тоқталатын боламыз ә, бүгінгі сабағымызға негізгі арқау болатын күтілетін нәтижелеріміз жалпы инерция моменті дегеніміз не және де ньютон бірінші заңын қалай тұжырымдады және оның формулалары қалай оған байланысты есептер қалай шығарамыз деген сұрақтарға жеке жеке жілік салып тоқталатын боламыз так оқушылар біз егер видео барысында видео сіз үшін пайдалы болып жатқан болса міндетті түрде патша лайктарыңызды және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар бізде терминологиялық сөздіктеріміз не жалпы ағылшынша орысша және қазақша үш тілде қарастырылған негізгі терминология сөздігіміз бар иә ә, оларды дәптерге түсіріп қоямыз жаттауға тырысамыз барынша окей next динамика дегеніміз не бірінші болып динамикадан бастайық динамика дегеніміз бұл не екен денелердің өзара әсерлесуінен және осы әсерлесуден пайда болатын қозғалыстарды зерттейтін механика бөлімі динамика деп аталады яғни жалпақ тілмен айтқан кезде дене қозғалыстарының себеп салдарын қандай күштің әсерінен қозғалысы келді деген сұрақтарға жауап беретін боламыз ал енді масса дегеніміз не вот масса дегеніміз бұл материал ә, дененің немесе материяның инерциялық және гравитациялық қасиетін анықтайтын физикалық шама болып табылады екен олай болса біз массаны қандай әріппен белгілейді екенбіз мындай м әріпімен белгілейміз өлшем бірлігі килограмм иә бұны біз жетінші класста қарастырғанбыз естеріңде болса тоғызыншы класста тоже тоқталып кетеміз ал енді массаны өлшеу бірліктері бар иә ол деген сөз бір тонна бір тонна неше килограмм болады мың килограмм болады түртіп қоямыз оны біз қайтып жасақ болады тағы оның үш дәрежесі килограмм десек болады ғой өйткені үш нөл болғандықтан немесе бір центнер бір центнер деп отқанымыз неше килограмм 100 килограмм болады, немесе оны 10-ның 2 дәрежесі килограмм деп болсақ болады. Ары қарай тағы 1 грамм дегеніміз бар. 1 грамм ол 1000-нан 1 килограммға тең болады, немесе 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм деп болсақ болады. Иә? Э, немесе 1 миллиграмм дегеніміз бар. Ол деген сөз 10-ның э, миллионнан, то миллионнан 1 деген сөз, иә? 2 3 4 5 1 килограмм немесе 10-ның 6 дәрежесі килограммға тең не үшін барлығын килограммға келтірдік себебі массаның өлшем бірлігі килограмм екен окей жалғастырамыз арғарай қарай мына сурет бойынша э, жалпы не түсінеміз суреттен не түсіндік байқайтын болсақ мына бір дене мына жерден қозғалған кезде кедергі болатын болса не істейді тоқтап қалады осы жерде ол кедергіні жең алмаса тоқтайды яғни массасы бұл массасынан кіші болса тоқтап қалады деген сөз немесе егер ол жерде ешқандай кедергі болмаса не істейді бірден жүріп мына жерге дейін келе алады деген сөз топырақ шайып тастайтын болсақ ал мүлде кедергі болмаса қарайтын болсақ міне қараңдар яғни дене бір қалыпты тұздылықты қозғалып кете береді деген сөз бұл бұны біз не үшін айтқымыз келді инерциялық құбылысты осылай түсіндіре аламыз деген сөз яғни инерция құбылыс дегеніміз не екен денеге басқа дене әрекет етпеген кезде ол жылдамдығын сақтау құбылысы инерция деп аталады екен жалпы инерция дегеніміз латын тілінен енген кезде бізге қозғалыссыз яғни қозғалысты емес әрекетсіз деген мағынаны білдіреді дейді мысалы мына бір суреттен қарайтын болсақ міне қараңдар үш дене жылдамдықтары бірдей биіктіктері бірдей бірінші жаңағы топырақ төсеген кезде ол не істеді кедергі жасады ол қалып кетті мына жерде екінші жағдайда ол топырақ емес бір где то тағы бір шөп деген сияқты тастады не істеді сәл болса да мына жеңе алды иә арбамыз ал мүлде кедергі алып тастаған кедергіні алып тастаған кезде не істеді ол түзу сызықты бір қалыпты қозғалып мына жерге дейін келді деген сөз яғни инерциялық құбылысты біз осылай түсіндіре аламыз окей ә, немесе мына бір суреттен иә жол бұрылысындағы автомобильдің инерциялық құбылысы мысалы ә, бізде мына дөңгелегіміз ешқандай қозғалысы келмесе мынау не істеп тұра береді бір жерде айналып тұра береді деген сөз оған күш әсер етпейінше ә, немесе жаңа айтқанымыздай біз қалай өзгерсек болады олардың массаларын арттырамыз міне массасын арттырған сайын бұл жылдамдығы бастапқыға қарағанда өзгеріп отырды ма өзгеріп отырды яғни бастапқыда массамыз екі ақ килограмм болса мына жерде мына жерде үш килограмм мына жерде төрт килограмм қалдық яғни масса қанша көп болған сайын мына нені кедергіні жеңе алады деген сөз жеңіп мына жерге дейін келді мынауымыз төрт килограмм болғандықтан мына жерге дейін келді яғни бұл не істеді кедергіні жеңе алды түзу бір қалыпты қозғалды деген сөз бұған мысал біз инерция құбылысты мысал келтіре аламыз ал енді ары қарай мағына тану мына бір суретте не көріп тұрмыз мынау мақта мынауымыз темір деп алайық екеуі де бір килограмм килограммға тең екеуі де бір килограммға тең яғни массалар жағынан қандай тең айырмашылық неде олардың массалары жағынан тең ал айырмашылық олардың тығыздықтарында естеріңде ма тығыздық формасы қалай еді жетінші класста өткенбіз бір бір қайталаймыз яғни тығыздық деп отқанымыз заттың тығыздығы деп сол заттың көлем бірлігіндегі массасына тең физикалық шаманы айтамыз формуласы қалай екен міне яғни массаның көлемге қатынасы тығыздықты береді екен міне тығыздық заттың тығыздығы массасы мынау көлемі тығыздықтың өлшем бірлігі не болады сонда килограмм бөлінген метр куб болады деген сөз ал массаның өлшем бірлігі килограмм сонда көлемнің өлшем бірлігі не болады екен метр кубқа тең болады екен ол деген сөз міне қарайтын болсақ массаның көлемге қатынасы деген сөз ғой иә Ал енді бізде не бар? көлемге байланысты мәндер бар. Мысалы, 1 километр куб неше метр куб болады? 1 көбейту 10-ның километр деген 3 дәреже, 3-тің 3 дәрежесі не береді бізге? 9 дәреже метр кубқа тең болады деген сөз. Бұл ереже қайдан келді? 10-ның n дәрежесі m дәрежесіне көбейткен кезде 10-ның n көбейту m дәрежесі деп қарастырылады деген сөз. Немесе 1 см куб айналдыратын болсақ санти деп жатқанымыз минус екі иә бірдің өзі жазылады онның минус екісінің және үш дәрежесіне сол кезде не болады ол онның минус неше дәрежесі бір көбейту онның минус алты дәрежесі метр куб деп түрлендіре береді екенбіз жетінші класста қайталағанбыз иә есіңдер болса ал енді қызықты физика бізде ә, жүректе байланысты екен физикамен ол қалай байланыстырамыз давайте ойланып көрейік кішкене дададам яғни жүректекке бөлсек бізде масса бөлінген көлем тығыздықтың формасы кеп шығады екен я? Иә? міне қараңдар яғни бұл бізде тығыздықтың формасын осылай жаттауға оңай болады екен яғни жүректекке бөл жүресін тығыздықтың формасы кеп шығады деген сөз окей ары қарай кеттік енді форма түрлендіреміз негізі тығыздықтың формасы бірінші массаны ашамыз массаны ашатын болсақ не істеді тығыздық пен көлемді көбейтіндісі ал егер көлемді ашатын болсақ массаның тығыздыққа қатынасы екен иә ал енді сендерге сұрақ мына бір кітап деп алайық енді мен қатты сызғыш емеспін бірақ сызуға тырысайын суретші емеспін кітап деп алайық иә ал осы кітабымыз физика кітап физика деп қоямыз иә тоғызыншы сынып осы кітаптың несін анықтаймыз әрқайсысың өздерің кітаптарыңның несін анықтайсыңдар тығыздығын анықтап көріңдер давайте окей әркім өзінің кітапшасының тығыздығын анықтап көрсін физика кітабының тығыздығын анықтаймыз өйткені барлығымыздың физика кітабымыз бірдей ғой мәні бірдей шығу керек ол үшін не істейміз біз нені табуымыз керек міне яғни кітаптың көлемін анықтауымыз керек ол үшін не істейміз көлемі деп жатқан а қалыңдығы ұзындығы б және ені с деп аламыз нәтижесінде көлемін анықтадық қой кітаптың ал кітаптың массасын анықтау үшін бір таразыға саламыз немесе жуықтап алсақ та болады деген сөз окей ары кеттік енді тығыздыққа байланысты бізде формула түрленген формулаларымыз қарастырып кеттік міндетті түрде сендерге керек болады ау негізгі формула мынау өлшем бірлігі мынау түрленген кезде формуламыз одан да тағы түрлен үрлесек формуламыз бұның барлығы сендер үшін егер суда дененің тығыздығын тап мұна мына бір формула саламыз міне судағы ал егер қоспаның қату тығыздығы дейтін болса осы бір формула саламыз ал суда қалқып шыққан дененің үдеуін тап болса мына бір формулаға салады екенбіз окей осылай түрленген формулалар сендерге ұсынып көрсеттік енді осыған байланысты бір есеп міндетті түрде бұл есепті шығарамыз мына бір жауапты дәлелдеуіміз керек мына жауап астына шығарып дәлелдеп бізге жібересіңдер окей ары қарай кеттік енді күш дегеніміз не вот осыған тоқталайықшы күш дегеніміз не екен бір дененің екінші денеге әсер ету яғни қабілеттілігі дейміз оны қандай әріппен белгілейміз f әрпімен белгіленеді яғни ағылшынша force деп аталады сол себепті f әрпімен белгілейміз өлшем бірлігі ньютон не үшін ньютон өйткені исаак ньютон ашқан соның құрметіне қысқартылып n деп алсақ та болады өлшем бірлік ньютон деп қарастырылады екен ә, күшіміз қандай шама векторлық шама яғни f төбесінде несі бар бағыты бар деген сөз иә және де жамастан айттық ол тоқталған қажеті жоқ ал енді күштің формуласына тоқталамыз яғни қарайтын болсақ мына бір дене екінші денеге әсер еткен кезде қозғалта алатын болса бұның күші жетті деген сөз иә яғни күштің формуласы f тең m көбейту а м деп отқанымыз бұл не жаңа айттық масса ал өлшем бірлігі килограмм дедік иә ал а деп отқанымыз үдеу өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат естеріңде болса кинематикада қарастырған болатынбыз ал енді осы формуладан үдеуді тапсақ формуламыз қалай болады f бөлінген m болады немесе массаны табатын болсақ f бөлінген үдеу деп қарастырып кетсек болады екен ал енді біздің ньютонның бірінші заңы нені қарастырады екен яғни қарайды ньютонның бірінші заңы инерция заңы деп те келеді екен ньютонның бірінші заңы деп отырғанымыз не екен егер денеге күш әсер етпесе немесе күштердің әсері теңерген болса онда дене инерциялық санақ жүйелесіне қатысты тыныштық күйін сақтайды немесе бір қалыпты және түзу сызықты қозғалады дейді егер денеге түсірілген күштердің әсерінен теңелген болса онда ньютон бірінші заңы мына түрде жазылады яғни барлық күштердің қосындысы неге тең болады екен міне нөлге тең болады үдеуіміз нөлге тең болады жылдамдық константа өйткені жылдамдық нөлге тең бола алмайды себеп жер өз өсінен қозғалыста деген сөз түсіндіре алдық қой яғни ньютонның бірінші заңы осы бір процесс көрсетеді мысалы сен кітапқа әсер етпесең кітап өздігінен қозғалмайды деген сөз түсіндіре алдық қой яғни бір дене екінші денеге әсер етпесе ол дене қозғалысы келмейді деп түсінеміз түсіндіре алдық қой ал енді осыған байланысты бар болғаны екі есеп шығарамыз дәптерге түсіреміз бізге жібереміз бүгінгі сабақ аяқталды оқушылар әрине сабақ сендерге ұнап жаңа мәліметтер алған болсақ міндетті түрде комментарий лайк басып қоямыз келесі сабақта жолыққанша